こんにちは、粟田洋介です。今日はこのコースパミスジェルというメディウムを使って絵を描いていきます。コースパミスジェルというのはアクリル樹脂の中に軽石の粉が混ざっていて、こんな感じ。これでザラザラとした質感を出すことができます。 今日この小さいキャンバスにゴースパミスジェルでザラザラの質感を作ってそれでアクリル絵の具で絵を描いていこうと思いますゴースパミスジェルでザラザラにした部分はちょっと絵が描きづらくなるので平らな部分を残しつつ凸凹な部分もつけていこうと思いますちょっと凸凹にする前に平らなところのバックグラウンドを先に塗ってそれからこの コースパミスジェルの凸凹な部分を作っていこうと思いますこのコースパミスジェルは このまま使っても、絵の具と混ぜて使っても、どっちでもいいんですけど、この間このまま使った時に、このザラザラの上から色をムラなく塗っていくのがめんどくさかったので、今日はアクリル絵の具とコースパメスジェルを混ぜて使おうと思います。 これ今思ったんですけどなんか平らでこぼこ平らでこぼこってなんかあったら面白いかなと思うんでちょっとここに筆でこんなに色を塗ってでこれを混ぜてって感じでちょっとやってみます。 とりあえずこんな感じになりましたこれ結構乾くの時間かかると思いますので1日2日置いてそれからまた書き始めようと思いますコースパミスジェルを塗ったところが乾きました夜こんな感じでメディウムをつけて翌日の朝ちょっとね柔らかかったんですけどそのまた翌日の朝今日です今ですねすごい硬くなっていますなので絵を描くことができます おおよそのバックグラウンドができたのでこの平らな部分に絵を描いていきます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 ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。